Сегодня я буду делать горячий лаваш. Для этого мне понадобится лист лаваша, небольшой пучок зеленого лука, зелень, петрушка, укроп, вяленые помидоры, их можно заменить обычным помидором, если нет вяленых, и кусочек твердого сыра. Для начала смазываем лаваш майонезом. Но майонеза даем немного, чуть-чуть, только так, чтобы его слегка увлажнить. Хорошо растираем. Готово. Дальше нарезаем зеленый лук. Посыпаем лаваш равномерно. Так, есть. Дальше нарезаем зелень. Посыпаем тоже сверху на лук. Добавляем помидоры. Как готовить вяленые помидоры, можно посмотреть здесь. Вот. Я наложила помидоры, их перережу на половинки и распределю тоже равномерно по листу лаваша. И теперь нам нужно сверху посыпать твердым сыром. Натираем сыр. Чем больше, тем лучше. Сыром лаваш не испортишь. Посыпаем. Готово. В это время ставим сковородку нагреваться. В сковородку мы не добавляем ни масла, ни подсолнечного масла, ничего. Сворачиваем лаваш. Разрезаем его пополам, чтобы было удобнее нам его поджарить. Сковородка уже разогрелась, выкладываем лаваш на сковородку и обжариваем его с двух сторон до того момента, как расплавится сыр. Не на сильном огне, так чтобы рулет не пригорал, надо его почаще переворачивать. Рулет уже, можно сказать, поджарился, сыр у нас расплавился. Достаем его из сковородки, выключаем и разрезаем на кусочки. Вот такой у нас получился быстрый перекус. Это можно готовить на завтрак, на полудник или на легкий ужин.